assalomu alaykum aziz vatandoshlar mana bugun 26 oktyabr 22 yil mana nasib bo'lsa toshkentga qarab avtobusimiz yo'l oladi agar bilet kerak bo'lsa agar mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar <clears throat> yana har xil посредникка tushib qolib azob yeb yurmanglar mana o'zbekiston nomeri nasib bo'lsa bir soatdan keyin yo'lga chiqadi moshinamiz mana odamlar yukini nima qilib turibdi akalar bugun число nechi число bugun yigirma xudo xohlasa anaqa yigirma oltinchi oktyabr a qayerga ketyapsiz o'zbekiston ketyapsizlarmi haqqoniy ekanmi rahmat sizlarga yaxshi yetib olinglar xo'p sog' bo'linglar ha yutib qolamiz kanalni nomi ustrans assalomu alaykum aziz vatandoshlar mana bugun yigirma oltinchi oktyabr ha mana vatandoshlarimiz uyiga qaytmayapti chisloni aytaverasiz nechi aka chislo chi oltinchi ha qayerga ketyapsizlar toshkent mana xudo xohlasa hamma uy uyiga ketyapti vataniga ha qo'yavering agar <clears throat> bilet kerak bo'lsa mana shu ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar o'zimiz taxlab beramiz mana как положено устранс kompaniyani avtobuslari как положено mana toshkent quyliq bozor metrogacha boradi